A mí nadie me va a sellar. Ellos lo saben quién soy yo. No soy nadie. Tanto que mi pastor lo dijo. Que nos limpiemos. Que nos acerquemos más a Dios para que seamos redimidos juntamente con Él. Pero no hice caso. El dinero, los negocios, los afanes de la hojita. Cristo vino. Y yo que Perdóname, Señor, y haz tu voluntad en mi vida.